Me llamo Federico, soy un chico de 31 años, vengo de Udine, pero a diferencia creo de la mayoría de los italianos, nunca he tenido, eh, no sé, nunca me ha gustado vivir en Italia. Italia es un país fantástico, pero me aburre. Entonces a los 19, eh, terminada la, escuela, decidí mudarme a Londres donde trabajé en un Burger King, vivía en una, en una, casa de tres plantas con 15 personas, un baño solo porque estaban rotos los demás toda destrozada, tenía la ventana toda rota y le ponía papel de periódico para tapar un poco porque era octubre y hacía un frío de la muerte. Entonces después de 3 cuatro meses ahí pensé, ¿qué estoy haciendo? Volvemos a Italia. Entonces me mudé a Milán, donde estudié comercio internacional a la Universidad de la Estatal de Milán y terminada la universidad me mudé a Australia. Pero como no podía trabajar de lo que había estudiado, hice un curso de barman y empecé a trabajar como coctelero allá en, eh, Melbourne. Terminada esta experiencia, eh, decidí con mi mejor amigo, que ya se había abierto un canal de YouTube, y te lo digo porque luego es parte de la historia de mi canal, eh, decidimos mudarnos a Barcelona, porque es una ciudad con un buen tiempo, cerca de Italia, idioma parecido, cultura parecida, lo tenía todo, tenía trabajo, etcétera, etcétera. Entonces me mudé aquí con él y seguí trabajando de, coctelero hasta la pandemia. Como empezó la pandemia, eh, me replanteé todo y ahí empieza un poco mi carrera de youtuber, que pero te la cuento más tarde. Yo he tenido siempre una infancia estupenda. De hecho, tengo la suerte que eh, mis padres se quieren muchísimo, llevan 40 años juntos y todo fantástico. Mi padre, los dos están jubilados, pero él era el jefe de cirugía de dos hospitales y mi madre era una de las primeras fisioterapeutas en Italia en hacer rehabilitación pélvica después del embarazo, no sé qué. Em, entonces siempre han sido dos personas en su sector eh, bastante exitosa Además, mi padre es una persona bastante cuadrada que siempre, em, gracias a Dios obviamente, digo Dios, yo soy ateo, pero digo gracias a Dios porque se dice, pero es una persona que siempre me ha exprimido a mí y a mi hermana pero mientras mi hermana siempre ha sido una persona muy estudiosa, muy cuadrada, igual quería llegar muy lejos, a mí me da bastante igual. Nunca me ha gustado la escuela, mm, lo he hecho y la terminé muy bien, pero solo gracias al enseñamiento de mi padre y por eso el hecho de ser muy duro. Entonces, por una parte, esto era fantástico porque me impulsaba a dar lo máximo. De contra, siempre he tenido una relación con él bastante dura que no quiere decir que no lo quiere nada, mm, esto es otra cosa, pero era un continuo luchar, porque porque yo siempre he sido una persona, aparte de que no me gusta estudiar, un poquito loco, he hecho mis tonterías, he tenido mis problemas con la ley, etcétera, etcétera, y esto justamente a mi padre y a mi madre no le gustaba. Entonces a los 19 por eso he sentido la necesidad de salir de casa, porque era un continuo debate, problemas, y, y por eso como tuve la oportunidad adiós, pero he tenido una infancia fantástica, eh, una familia bien, mm, normal, siempre he tenido todo, pero eh, yo creo que lo bueno de, mis padres es que he tenido mucho desde el punto de vista material, pero siempre me lo he ganado. Por ejemplo, no sé, eh, tenía la moto 125, que era el único, por ejemplo, de la escuela tenerla esa, pero mi padre me dijo, mínimo tienes que tener siete y medio de media de votación, yo te la compro, pero y era el, el mejor chico de, de, toda la clase como, como resultado porque quería esa moto, siempre ha sido mi pasión. Eh, entonces me he ganado las cosas. A los 15 años me dijo, mira, yo no quiero que el viernes y sábado estés por ahí haciendo nada, te busco yo un trabajo. Entonces yo todos los viernes y sábados, desde que tengo 15 años, empecé a trabajar en una pizzería y estaba ahí de, de camarero, tenía una sala para mí de 60 personas y iba corriendo como un loco por, yo qué sé, 30 euros la noche pero son cosas útiles. mientras tenía amigos eh, que podían venir de realidades un poco más eh, normales, entre comillas, o personas más humildes, que el viernes y sábado estaban ahí haciéndose porritos y haciendo nada. Entonces, yo creo que nadie tiene la culpa de nacer donde ha nacido. La culpa la tienes en el momento que no haces nada para mejorar tu situación. Entonces, mi padre me ha enseñado valores, yo creo que al día de hoy valoro muchísimo y obviamente eh, se los voy a transmitir a mis hijos, probablemente de una manera un poco más light respecto a su enseñamiento, pero te hago un pequeño ejemplo. Eh, me decía, vuelve a las 7 porque luego cenamos. Yo llegaba a las 7 y 3 minutos y me montaba un pollo. Y tú dices, joder, tío, un poco exagerado. Pero me explicaba, yo te estoy montando ese pollo, no por los 3 minutos, porque ¿qué cambia si llegas 3 antes o 3 después? pero es una forma de respeto para las personas que, que, te están esperando. Llegar tarde cuando la otra persona puede ser que ha hecho un esfuerzo para estar ahí puntual, es una falta de respeto, por eso ahora casi nunca llego tarde, hoy llegué tarde, <laughs> dos minutos, pero estaba el camarero que no. Pero eso, por ejemplo, es uno de los valores eh, que yo creo que es muy importante y veo mis amigos que no tienen eso, llegan a también eventos con y cosas importantes muy tarde y me parece una falta de respeto increíble. Entonces he huido de una situación que no me gustaba, pero en realidad es, era una situación incómoda, pero son las situaciones incómodas que te hacen, te hacen crecer. ¿Por qué estoy YouTube? Pues siéntate cómodo porque es una historia, <laughs> historia larga. No, eh, era el 2020, marzo, empezó la pandemia y yo tenía casi 30 años, tenía 28 creo, y es un momento de tu vida cerca de los 30 donde hace un poco un resumen de lo que has hecho. Eh, si vas bien, si no vas bien, si es de verdad lo que quieres hacer por el resto de tu vida, porque después de los 30 ya el mundo laboral, ¿sabes? No le empieza a gustar mucho. Entonces, me paré un segundo, gracias también a la pandemia, entonces estás en casa y reflexionas, y pensé, eh, quiero ser coctelero por el resto de mi vida, quiero llegar a los 50 años haciendo cócteles, que es un trabajo fantástico a quien le gusta, pero nunca ha sido mi pasión. Y por casualidad, en el mismo momento, mi mejor amigo, eh, la persona que había mudado conmigo a Barcelona, la estaba petando en YouTube, eh, YouTube Italia, con un video sobre la Corea del Norte. Entonces yo lo llamé y le dije, Giuseppe, hacemos una cosa, tú la estás petando, entonces necesita ayuda porque no puede hacer todo solo. Yo estoy cansado de mi trabajo, ¿te parece si te grabo, hacemos un viaje y a ver qué tal? Porque me gustaría eso, aprender una nueva profesión. Ah, no sé, sabes que las relaciones se puede complicar, sabes, trabajar con amigos puede ser a veces un problema. Pero lo hicimos, pillamos un, el Smart de mi madre, el coche este pequeñito, y empezamos desde Sardegna, luego Sicilia, hemos hecho toda Italia, tres meses, todas las regiones, entrevistando a personas con historias increíbles. Y terminando estos tres meses, él me dijo que se quería eh, quedar en Milán, porque ahí estaban todas las empresas, el trabajo era mejor. Y yo quería volver porque mm, vivo en Barcelona, quería estar aquí. Pero pensé, ¿por qué tirar todo este conocimiento de redes sociales a la basura? Me abro mi canal de YouTube Nunca hubiera pensado ser youtuber en mi vida porque eh, es algo que no, me planteaba y no me interesaba. Pero pensé, me gusta la vida que hace Giuseppe, me gusta que pueda viajar, también que se puede ganar bastante bien si lo haces a nivel profesional, no tienes un jefe, etcétera, etcétera. Entonces empecé con mi canal, después de tres o cuatro meses de estudiar el algoritmo, el famoso algoritmo de YouTube, yo estaba muy loco en eso. Hice una presentación de 55 páginas en Canva, donde estudiaba todo al mínimo detalle del algoritmo. Entonces, qué titular ponerle, ponerle la copertina, eh, cuándo publicar, con qué hashtag, el público objetivo, eh, hasta el color del canal. Había visto que, por ejemplo, el rojo, el negro y blanco, mejor no utilizarlo porque son los colores de YouTube, entonces puede ser que mientras el amarillo la gente lo percibe como algo muy, muy cheap, muy barato. Y al final terminé con un azul, bastante parecido a esta habitación, porque era más divertido, le gustaba a la gente. Y hacía todo así porque pensaba que era viral. Entonces hacía retos, retos de comida, retos, tonterías. Pasé ocho meses eh, intentando, publicaba cada semana y era muchísimo trabajo, muchísima edición, también una inversión de dinero porque no sé, ayudaba a personas por la calle, por ejemplo, le regalaba boletos y cosas así. Eh, y no me gustaba, no me gustaba a mí y no me gustaba, no gustaba a la gente. Entonces eh, decidí parar una semanita más o menos y reflexionar un poco sobre lo que eran los problemas del canal y entendí que no estaba viajando, que es algo que me encanta, estaba gastando demasiado mm, tiempo, dinero y, también lo veis ahora, para hacer esta entrevista tardas una hora solo en montar todo y cada escena igual me tardaba una hora en casa solo para montarla y era un agobio increíble. Y estaba en una situación eh, psicológica bastante mala, estaba un poco deprimido y bueno, no, no estaba bien sobre todo porque siempre me he comparado un poco a eso que te dije, eh, mi familia que han sido exitosos en, su sector. Mi hermana también es una manager de Amazon y siempre la ha hecho bien. Yo me sentía un poco ¿no? el, último, entre comillas, la oveja negra de la familia. Entonces pensé en un momento eso de desesperación, que además eh, es una desesperación de primer mundo, ¿sabes? No es que me falta la comida, pero me, creaba muchísima insatisfacción, pensé, bueno, ahora es el momento de arriesgarme al 100% en todos los sentidos. Económicos, porque eh, dejé el trabajo para empezar a hacer eso de youtuber y también físico porque eh, he pensado me voy a poner en situaciones que pueden ser peligrosas también para mí físicamente y empecé a buscar un poquito un nicho o algo que nadie hacía en España se dice que ya han inventado todo. Yo no creo que sea así. Siempre se puede inventar algo nuevo o puedes coger algo que ya existe pero hacerlo con tu estilo. Entonces yo pillé el estilo de dos canales americanos que se llama Kurt Katz y Bolden Bancroft, que son personas que viajan y como yo con una camarita de, acción en la mano cuentan lo que están viviendo. Lo que le faltaba, entre comillas, para mí es que le falta un poco de contexto entonces yo pensé, cojo este estilo, que es muy fresco, muy fácil de grabar, es todo improvisación, pero los primeros 10-15 minutos del vídeo le quiero poner un poco de informaciones sobre el barrio, explicar dónde se encuentra, cuánta gente vive ahí, cuánto ganan, por qué están en una situación de marginalidad, etcétera, etcétera. Y ya está, empecé a grabar los primeros vídeos que era el Raval y la mina, porque yo viviendo en Barcelona mm, me se quedaba ¿no? más, más cerca. Y luego me volví loco, entre comillas, <laughs> y en un día eh, compré los billetes de aviones eh, para tres meses. Entonces, todos billetes de 14 euros, 20 euros, muy baratos, porque era baja temporada en Europa, super cheap. Y empecé a viajar, hice Montenegro, Albania, Romania, Bulgaria, Italia, Francia, etcétera, etcétera. Y sin tener el canal, me iba allá y empezaba a hacer los episodios. Cuando tuve, creo, unos 20 vídeos, eh, empecé a editar los primeros 10 y el 6 de marzo de 2022 publiqué el primer vídeo, que era el Raval. La semana después puse la mina y obviamente no funcionaba porque era un canal sin seguidores. Pero luego puse un trocito del vídeo del Raval en TikTok y es un trocito donde yo ayudo a un chico que está como desmayado, súper borracho al suelo y se hizo viral. Entonces la gente de ahí empezó a ver los vídeos en YouTube, le gustaron y ahora, ocho meses, nueve meses después, eh, estoy aquí y por suerte puedo vivir de eso y por el momento me encanta. Sí, mi canal consiste en eh, descubrir o enseñar los barrios más marginales y peligrosos del mundo. Obviamente ahora los primeros vídeos son en España por una cuestión geográfica, simplemente que son más cerca y el idioma es, es parecido. Y le gusta mucho más a la gente, obviamente, escuchar un audio, un vídeo en español, que un vídeo en francés, por ejemplo, todo subtitulado. Media hora de en francés con subtítulos cansa. Y mm, la gente piensa, y esto lo, lo quiero decir, que yo voy en los barrios más peligrosos del mundo, punto. No, yo voy en el barrio más peligroso de la ciudad que estoy visitando. Si, por ejemplo, yo te enseño el barrio más peligroso de Zúrich, es obvio que hay poco peligro, pero comparado con los otros barrios de la misma ciudad, es el más peligroso. Pero puede ser que hay solo abuelos comprando, pero yo te lo enseño, este es el peor que hay en, ese país. ¿vale? Entonces, eh, he hecho episodios en lugares que no son peligrosos, pero son muy marginales, donde la gente no tiene para comer, y lugares donde la gente tiene el Ferrari debajo porque venden un montón de droga, pero son peligrosos porque si ve una cámara puede ser que te acuchillan, ¿sabes? Entonces, este es el, lo único que hago. No hago reseñas de viajes, de hoteles, no, solo el barrio más pobre o más marginal o más peligroso. Supongo que la gente que no tiene un canal de YouTube eh, no entiende bien lo que hay detrás, que es mucho más, obviamente, como has dicho, de, de lo que se ve. Eh, el trabajo está dividido así. Yo normalmente recibo la señalación de un barrio. Una persona me dice, mira, vivo en eh, eh, Málaga, ahí este barrio. Entonces yo tengo un Excel con país, ciudad, barrio, contacto y informaciones extra. Pongo ahí eh, la, información del barrio, luego lo voy a mirar. Si me gusta porque veo muchas informaciones sobre muertos, droga, etcétera, etcétera, imágenes fuertes y todo. Pues Mm, empiezo a documentarme un poco. Hago un Word donde pongo todas las informaciones de los periódicos que hablan de este barrio. Luego lo voy cambiando para pillar solo las informaciones que más me interesan y hacer un mínimo de discurso lógico. Luego eh, cojo el billete de avión o coche o lo que sea, los hoteles, Voy allá, empiezo a hablar con la gente del, lugar para saber si tienen contactos para entrar adentro, si es peligroso como dicen, etcétera, etcétera. Me aprendo toda la parte de información que quiero dar en la, en la primera parte del vídeo. Me pongo mi famoso chaleco <laughs> y mm, normalmente cuento toda la parte interesante a las afueras, porque una vez que entro adentro mm, tengo como un cambio de chip, entonces me olvido todo. Eso luego te lo cuento porque <laughs> Eh, puede ser interesante. Entonces cuento toda la parte de historia, informaciones a las afueras del barrio, luego hago off con el cerebro y me meto adentro de la acción y ahí no hay guión. Ahí lo que pasa, pasa. Puede ser que se enfadan, puede ser que me acogen, puede ser que me invitan a cenar, puede ser que me pegan. Lo que pasa, pasa. Y voy contando un poco lo que veo y haciendo preguntas a, a las personas. Terminado el vídeo, voy a casa y obviamente organizo todos los vídeos y lo pongo en, eh, hard disk externos, eh, siempre doble copia, porque en esto, <laughs> si pierdo el vídeo yo me mato directamente, porque no se puede obviamente hacer dos veces. Y luego hay toda la parte de edición, eh, que me lleva dos, tres días por vídeo, y organizar un poco cuando la quiero poner, en qué fecha, y, ya está, mm, ahí termina el, el trabajo. Bastante trabajo. Sí, pero bien prefiero tardar, estar 10 horas haciendo eso que estar 8 haciendo algo que no, no me gusta y no es mío, ¿sabes? No, eh, o sí, <laughs> no o sí, en el sentido que em, yo soy una persona que intenta visualizar a lo máximo lo, lo que quiero em, lograr, el éxito. Entonces, por ejemplo, siempre pensaba que Ibai iba a reaccionar a mis vídeos y me lo imaginaba él hablando de mi vídeo y cuando me lo enviaron, que estaba reaccionando, me acuerdo que tenía las manos que me sudaban y pasé tres horas en una cafetería porque estaba caminando ahí por la calle, mirando el vídeo pensando, brutal. Y al mismo tiempo pensaba, ¿cuándo llega el mensaje de Jordi Wilder para hacer la entrevista con él? Y cuando me llegó el mensaje, no fue una sorpresa, en plan, oh, ¿qué está pasando? Es, ah, aquí está, por, por fin ha llegado. Entonces, pensaba yo antes de empezar el canal, eh, no ser una persona que le mm, pudiera gustar a mucha gente. Eh, no creo que soy ni demasiado simpático, no me siento ni demasiado carismático. No sé, pensaba que me faltaban algunos números para tener éxito, entre comillas. Luego, obviamente, ha sido una, una sorpresa, pero mm, te digo, no sé, no sé si pensaba, no pensaba tener el éxito que estoy teniendo ahora, esto seguro. Eh, pero que iba a llegar a algún lado, sí. Si no, ni lo empieza, ¿no? Si empiezas algo <laughs> y pensando, vaya, va a ser un fracaso, no. Eh, creí en mí mismo, pero están sucediendo cosas que son muy bonitas y, y no me lo esperaba este nivel de, de, fuerza, ¿sabes? Eh, lo mejor, yo siempre he tenido un problema que nunca me han gustado eh, que me dieran órdenes. Pero órdenes que está bien que te den, en plan, y si eres un coctelero, te dice, mira, eh, tu turno hoy será detrás de la barra o será en la sala o tienes que limpiar esa mesa. Son cosas obvias porque es tu trabajo, pero me molestaba. Cada vez que me decía, ah, vete ahí, yo lo hacía, siempre he trabajado bien. de hecho, trabajaba en uno de los 100 mejores bares del mundo, que es el Dry Martini de Barcelona, y era el entrenador internacional, en plan me enviaba por toda Europa a enseñar a las personas que trabajan en los hoteles cómo hacer cócteles. Entonces el nivel, si hablamos de barman, era bueno, no es que era eh, el barecito de Paco al lado. <laughs> Si te gusta de verdad ser barman, era un buen nivel. Pero eso, tenía eso de, ¿por qué tengo que hacer lo que me dices tú? ¿Sabes? Entonces lo mejor es no tener jefe. Si mañana mi amigo me dice, mira, vamos a esquiar a Andorra, vamos, pues vamos, no tengo que avisar a nadie. Segundo, eh, si lo haces bien a nivel profesional puedes ganar bien. Ahora gano más de cuando era coctelero. Entonces, esto es otro punto positivo. Obviamente, el hecho que la gente reconozca tu trabajo y todo el rato y diga, tío, me encanta tu contenido y todo, es algo que a mí personalmente, obviamente, me, alegra muchísimo. Y me gusta viajar y lo puedo hacer con, mi trabajo y es una excusa YouTube eh, eh, para entrar un poco en la vida de otra persona y en situaciones que serían posibles sin YouTube. Porque, por ejemplo, me acuerdo, estaba en Sofía Pasan dos niños gitanos, me piden si le puedo comprar comida, le compro un kebab y le digo, ¿puedo hacer un, tour con vosotros del barrio? Pero encima de era un, caballo con detrás un carrito de madera lleno de chatarras. Y he hecho el vídeo de yo que voy con ellos y fueron, no sé, cinco minutos, pero una experiencia que si no estás grabando un vídeo, ¿qué vas a pedir a dos niños gitanos de dar una vuelta con un carro de chatarra? No tiene sentido, nadie lo haría. Yo lo he podido hacer porque, por eso, porque tengo la escuela de YouTube. Entonces, el poder utilizar YouTube como instrumento para poder hacer cosas que serían imposibles sin el canal de YouTube es algo muy positivo. Negativo, yo te diría solo eso, que trabajo muchas más horas de, lo que hacía antes y en este momento específico que estamos grabando, es un momento eh, que por suerte hay bastante atención sobre mi canal y esto te produce obviamente un poco de estrés porque me gusta mm, que el nivel sea siempre lo más alto posible, porque para hacer las cosas así, ¿eh? no es mi estilo, no me gusta. Me ahorraría muchísimo estrés en hacerla un poco así, pero como la quiero hacer bien, me produce un poco así de, de, Pero es parte del juego, menos mal que ¿no? está pasando todo lo que está pasando. Pero es el único, creo, punto negativo por el momento. Bueno, ahora que me lo pienso, otro es que es un trabajo <clears throat> que puede terminar mañana. Si me tumban el canal, ¿qué hago? ¿Sabes? Y puede pasar porque yo estoy al límite en algunas situaciones. El día que enseño yo que sea muerto o un niño que hace cosas que no tendría que hacer, es, es, complicado, ¿sabes? Entonces esto también me produce un poco de estrés pensar que ahora tengo el canal, pero puede ser que en dos años me tuman de todas las redes sociales y desapareces prácticamente. Pero es hacer las cosas, yo creo, con cabeza y saber que hay un límite que no se puede pasar y, ya está. Sí, eh, bueno, ahora YouTube no se fía de mí, entonces me ponen amarillo directamente antes de subir el vídeo. Luego pido la revisión manual y me lo ponen en verde, pero al día de hoy tengo 50 y 50, 50 verde, 50 amarillo, que es malo porque tú mm, pones un vídeo que te hace, no sé, medio millón de views, que puede ser ¿sabes? Un dinero que te ayuda y me entran 20 euros porque está en amarillo, ¿sabes? Y dice, vaya putada, pero eh, no quiero borrar cosas que yo creo que son fundamentales para monetizarlo, prefiero ganar menos, pero te digo, si hay un niño de 8 años que está fumando o una señora que me enseña, el vídeo que estoy editando ahora hay una chica que me enseña una bola así de cocaína que está en una fiesta, la quiero enseñar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es la realidad. Si lo tengo que cortar, termina siendo un vídeo soso que ve muy poca gente en nivel baja y no es lo que quiero ahora. Ahora es el momento de crecer y hacer las cosas más auténticas posible. Luego el, dinero llegará. Estoy influyendo muchísimo en mi trabajo. Eh, el hecho de ser conocido en estos barrios es eh, malo, bueno y entre medio. Ahora te, te explico por qué es bueno porque en muchos barrios, como ya me conocen y sabe que no soy una persona que va a ir a juzgar, simplemente voy a enseñar lo que hay, eh, me acogen de buena manera, ya no tengo el peligro que podía tener si no me conocen, eh, me van enseñando prácticamente todo lo que le pido, no sé, enséñame un piso adentro, sí, claro, ven, ven, te lo enseño. Entonces, esta es la parte positiva. Negativo es que eh, muchas veces, justo por el hecho de conocerme, no, me quieren enseñar cosas porque saben que lo va a ver alguien. <laughs> Entonces puede ser que eh, siendo desconocido, eh, no sé, creo que podría ser más íntimo, más real. Ahora es un poco, un poco una ficción, es un poco, es una película, una imagen que me quieren enseñar ellos porque saben que lo va a ver alguien en YouTube y entre medio es que me quieren enseñar las cosas, pero ya que soy conocido, seguramente tengo mucha pasta, entonces me van pidiendo dinero todo el rato. Eh, si merece la pena yo pago, si no merece la pena no pago y además me piden números absurdos. En Sombania, que es un barrio de Mallorca, me pidieron 2.000 euros para grabar en el barrio. <laughs> Y dije, tío, ¿dónde vas? <laughs> ¿Sabes? Es, absurdo. Eh, y ahora en el vídeo que saco domingo eh, fue un poco duro porque un tío sacó una pistola y la puso en, la pierna de mi acompañante y me dijo, si no me das 100 pavos, le disparo aquí. Y <laughs> sí, fue duro y, eh, eh, tuve que pagar, obviamente, porque también si me pedía mil, probablemente pagaba, porque la pierna de una persona <laughs> no es cuestión de dinero, ¿sabes? Pero no entienden que puede ser una persona muy conocida, pero igual acabo de empezar y no tengo ahí miles de euros para regalar a todo el mundo, ¿sabes? Entonces esto es lo bueno, lo malo y lo entremedio. Me gustaría, y esto lo voy a vivir otra vez cuando voy, por ejemplo, a Sudamérica, volver a ser muy desconocido, así voy viviendo la realidad del barrio. No, te repito, una película que se montan ellos ahí para hacer el vídeo. Pero eh, es imposible tener, como decimos nosotros, la, la, la mujer borracha y la botella llena, en plan, no puedo tener las dos cosas. Eh, te has hecho conocido, pues es normal que la gente te trate de otra manera. Cuando voy, te digo, en, Sudamérica seguramente será otra vez mucho más auténtico, más adrenalínico, etcétera, etcétera. Pero estoy contento de los vídeos que he grabado en España, ¿eh? porque puede ser que no es la realidad 100%, pero igual ves cosas auténticas, entonces, bien. Me gusta tener estrategias porque me da una tranquilidad mental que necesito. En plan, saber que tengo todo planeado es algo que, bien, me relajo. Eh, creo que todos los youtubers cuando empiezan un canal quieren llegar a 100.000. Y cuando tienen 100.000 quieren llegar al millón. Es la meta ahora. Espero llegar en 2023 al millón y desde ahí, te digo la verdad, no, no lo sé. Sé que no puedo seguir con el mismo canal, el mismo estilo por mucho tiempo uno, porque yo soy una persona que se aburre rápido de las cosas. Segundo, porque a los, ahora tengo 31, no me veo a los 40 metiéndome solo con una cámara en, estos barrios. Pero yo creo que una evolución, por ejemplo, natural podría ser trabajar por, yo qué sé, HBO, Netflix, estas cosas, como hicieron la serie de las prisiones más peligrosas del mundo con esa persona, pues ser que montamos una producción de los barrios más peligrosos del mundo y yo voy a ser de presentador, pero hay un equipo detrás, hay la policía que te sigue, los militares, entonces seguir haciendo cosas peligrosas, pero en un entorno un poco más controlado. De hecho, hoy me enviaron un eh, correo porque yo uno de los últimos vídeos lo hice en Albacete, La 600, que es el barrio más pobre de España, y me dijeron que el alcalde eh, ya tiene una cita en enero para ir al barrio y hablar con ellos, que es lo que le he pedido yo en el vídeo. Dos días anteriores me enviaron un correo yo enseño a una chica, mientras estoy en el barrio, enseño a una señora que tiene un problema que es la síndrome de Diógenes, que son las personas que acumulan un montón de cosas y prácticamente no se puede entrar en casa. Y me escribe una chica diciendo, mira, em, mi novio no ve su madre desde 10 años, que tiene síndrome de Diógenes, y pensamos que es ella. Nos puede enviar imágenes de su cara y todo. Eh, yo no tengo imágenes de su cara porque cuando entro en el, en el edificio, ella se está tapando la cara porque está agobiada, están todos gritando. Eh, pero le dije, mira, merece la pena ir allá y verlo en persona porque si es tu madre necesita ayuda ya. Era una situación absurda. Yo puedo abrir la puerta solo de 10 centímetros y meter la cámara porque hay tantas cosas que es imposible acceder y el olor es uno de los peores que, he sentido en mi vida. Entonces, em, tú estás hablando creo del video de San Cosme, que estamos corriendo con el coche y la administración ha cerrado la, calle. No, no, no, yo no tenía ningún Vale, porque hay, hay otro ejemplo cuando hice el video en San Cosme, me subo a un coche de un tío y empieza a hacer donut y a correr muy rápido en esa calle. Y una semana después han decidido poner eh, como los bump, ¿sabes? Para bajar un poco la velocidad. Bueno, el tío además lo multaron y todo, pero es un cambio positivo en el sentido que una calle tan grande donde la gente corre todo el rato con los coches, por lo menos le van poniendo reductores de, de velocidad es algo positivo. Yo te digo la verdad, no me siento ninguna influencia eh, para nadie. Además, la palabra influencia es algo que no sé por qué no me gusta. Pero si el cambio es positivo, eh, estoy muy contento. Los dos gemelos de Corea, que es un video que hice con estos dos chicos que cantan, acaban de firmar a su mes con una casa discográfica, una, una etiqueta discográfica, eh, entonces esto también es un cambio positivo porque crea trabajo. Después de que salió este vídeo, todo el barrio se puso las pilas y empezaron a pintar todos los edificios y a quitar toda la basura. Son cosas que me gustan, ¿sabes? Es un cambio positivo. Así que nunca hubiera pensado llegar a, a poder cambiar el status quo, lo que está pasando, pero si cambia, vamos, es algo que me alegra muchísimo. Bueno, esto eh, la gente me pregunta mucho si me han pasado cosas gordas mientras grababa y en realidad no. ¿Por qué? Porque tengo mil ojos y mm, cuando hay problemas me voy muy rápido y eh, estoy listo, entre comillas, para la acción. Lo más heavy me pasó afuera del canal, <laughs> eh, que pero es un poco una fotografía de Barcelona ahora, que es un desastre, que hay un montón de robos, y me pasó, mm, estaba en una discoteca, dejo a mi amigo en su casa, que era su cumpleaños, entonces estaba hiper borracho, lo dejo ahí a dormir, y pienso, bueno, como yo también he tomado un poquito, me voy andando desde Barceloneta hasta donde vivo yo, en, el centro. Voy caminando, me acerco al puerto y veo un chico de dos metros, de color ahí, como un palo, y un poco antes, cinco chicos jóvenes, que no decimos la, <laughs> de dónde son, pero se sabe, la gente que es de, aquí. Entonces me quito el reloj, me pongo las cosas aquí en el bolsillo y empiezo a caminar. Tontería, porque la cosa más natural era simplemente irme por otra dirección, pero estaba un poco bebido, te sientes Superman y dices, bueno, no va a pasar nada, vamos. ¿Cómo me acerco a ellos? Empiezan, amigo, tienes un mechero, tienes eso. digo, mira, mm, ni hablamos, déjame tranquilo y ya está. Y sigo caminando. Paso delante de este chico de color y me dice, ¿todo bien? digo, sí, sí, sabes cómo son esta gente, no, no te preocupes. Vale, vale. Sigo caminando 100 metros y empiezo a escuchar como ruido de, gente corriendo y me llega una, una patada aquí y un puñetazo aquí. ¡Pum! Y por suerte no me caigo, pero ¿Cómo llega la patada? Me giro y empiezo a, tirar puñetazo a quien estaba ahí, porque en plan, me están matando, <laughs> ¿qué hago? Y cojo dos o tres, pero eran cinco. Entonces empieza uno, me coge aquí, el otro me tira, ¿eh? y en ese momento pensaba solo, no quiero que me roben lo que tenía. Entonces me pongo las manos en los bolsillos, me agarro las cosas que tenía en el bolsillo y intento moverme para que no, no me pillaran. En esta posición sentía las manos de ellos dentro del bolsillo y que me rompían los pantalones. En ese momento que estoy así intentando luchar, uno me coge así detrás y me empieza a estrangular. Y pasan, te lo juro, 3-4 segundos porque vas con el corazón a tope y, me desmayo casi de inmediato. Y creo que han pasado un segundo, dos, porque abro los ojos y estoy de rodilla, con las manos así, adentro de los bolsillos, todo roto, y veo el tío de dos metros con un cuchillo así que me mira y me dice, ¿todo bien? Y digo, sí, <laughs> espera que, sí, tengo todo, entonces todo bien, y veo los, los, cinco que estaban corriendo. Entonces este chico, que era un tío que vendía droga y sale el palo, me salvó la vida. O, no la vida, pero me iba a levantar, a despertar desnudo, sin, sin nada, ¿sabes? Entonces esto fue lo más que vi que me, bueno, intentaron robarme cuatro meses a lo largo de mi, <laughs> mi permanencia en Barcelona, pero las otras fueron más, más light, más tranquila, siempre he luchado para, siempre me han devuelto las cosas, porque como me la roban yo empiezo a pegar, <laughs> entonces eh, tampoco estoy a hablar mucho, ¿sabes? Entonces siempre me han devuelto las cosas, bueno, bueno, ya está, toma tu, <laughs> tu móvil, no queremos problemas. Y sí, esta es una anécdota que, que cuento mucho porque es divertida, pero porque fue muy fuerte, ¿sabes? Mientras en los barrios, lo más heavy que me pasó, yo creo fue en Palma Palmilla, que es un barrio muy duro, creo de Málaga, si no me acuerdo mal. Yo tengo mala memoria. Pero eh, pasan unos chicos y me saludan. Hola, eh, Zaza, ¿qué tal? ¿Qué hacen? Ah, Vuelven después de media hora y el conductor me dice, mira, mi amigo, que era un tío que no estaba la primera vez, era otra persona, me dice, mi amigo es un criminal. Y digo, ah, vale, vale. Yo estaba grabando el bar, entonces tenía la cámara. Y ese tío mira la cámara y dice, ma, ¿estás grabando? Y digo, sí, tío, es una hora que estoy en este barrio, estoy haciendo un documental. Sin decir nada, baja del coche y amenaza así como para agarrarla. Y yo, oh, ¿qué haces? Y le vi la cara que se transformaba en plan rabia. ¿Sabes cuando quieres pegar a alguien, pero hay, hay algo en tu cabeza que dice, no lo hagas? Él era así, en plan, lo veía que era en plan, te quiero matar, Zaza, pero no. Entonces hay estos minutos de, ¿me quiere pegar o no? Yo que voy, ¿sabe? Mm, caminando para atrás para tener un poco de distancia. Y al final me dejó. ¿Qué pasa? Que yo estoy paseando con los niños y en el vídeo le digo, lo vais a ver que esta gente vuelve. Y pasan 40 segundos, el coche le da la vuelta y veo que vuelven. Y yo en el vídeo digo, Buah, ahora <laughs> creo que hay que empezar a, luchar porque estos no, no, no se quedan tranquilos y me dice, mira, pon la cámara en el bolsillo y acércate al coche. En estos casos, si le dice no, no, no, entiende que tienes miedo. Entonces digo, sí, no hay ningún problema. Me pongo la cámara así y me acerco. ¿Qué pasa? No, tú eso no lo puedes publicar, yo te voy a buscar. Clásica tonterías. Y mientras me dice eso, con la cola del, del, ojo veo una patrulla de policía que se acerca, que está ahí por el barrio. Era una camioneta de esta con cinco o seis policías dentro digo, bueno, este es el momento, no de llamar a la policía, pero será el discurso. Si se ponen más violentos, ya tengo aquí la, seguridad. Entonces digo, chicos, ya está, no lo voy a poner, nos vemos, hasta luego. ¿Cómo hago así? La patrulla de la policía se acerca, abren la puerta, bajan en 5 o 6 y los cogen los tres y lo tiran así encima del coche y lo empiezan a... Yo me he ido que se ve en el vídeo que los chicos, mm, creo que el que me estaba tocando el huevo estaba en busca y captura entonces se ha jodido solo, <laughs> ¿sabes? Oh, lo cuento así, cuando sales de, la cárcel me va a buscar. <laughs> Pero no fue mi culpa, yo estaba hablando con ellos, ellos me llamaron y la patrulla que pasaba por ahí creo que vio un poco la escena y pensó, vamos a ver qué tal. Entonces me voy diciéndole, este es el karma, porque me estáis amenazando y todo y habéis visto qué pasa. Están han sido las dos anécdotas más, más duras, yo creo, de, mi canal. Creo que en este año de YouTube eh, <laughs> he desarrollado un sexto sentido porque, porque eh, te dije antes que yo cuento un poco toda la historia del barrio antes de entrar. Porque he visto que me pasa algo, y es algo que he experimentado eso, solo con este canal de YouTube, ¿eh? hago un switch, un cambio total de, como de cerebro en el momento que entro en estos barrios. Y paso de modalidad eh, cuenta historias, mm, narrador, a survivor. <laughs> Tengo que sobrevivir. Entonces, no me acuerdo nada de la historia y estas cosas. Me miro alrededor todo el rato, estoy súper nervioso, obviamente, eh, y veo cosas que si paseo, por ejemplo, por Pasí de Grasa no me doy cuenta. Mucha gente, por ejemplo, comenta, ah, ¿no has visto el tío detrás que te ha seguido por cinco metros y luego se ha ido? No, lo he visto es que tampoco le voy a decir nada, ¿sabes? Estoy haciendo así, pero hago siempre, si ves mis vídeos, hago siempre así con la cola del ojo. Cola del ojo se llama, ¿no? La parte esta... Rabillo. Rabillo. Eh, rabillo, del ojo. Con rabillo del ojo. Eh, bueno, también porque he vivido esta situación que te acabo de contar de los chicos que vienen detrás y me han pegado, entonces el peligro casi siempre viene de detrás, porque te quieren pillar de sorpresa, ¿sabes? Entonces, sí, es un, no te dirá sexto sentido, pero estoy Mm, tan alerta, tan... Eh, como un animal, tío, no sé, como una mosca <laughs> con, mis ojos. Me siento un poco así. Sí, sí, pero es algo que experimento exclusivamente cuando estoy en estos barrios. Ahora, no es algo que he desarrollado y ahora lo tengo en la vida común, entre comillas. Es algo que experimento solo cada vez que entro ahí. No. Yo, eh, en realidad, quería mucha más adrenalina, por eso hice también el cambio de canal pero como no sabía hacer ningún deporte extremo, pensé, <laughs> vamos a buscar esta adrenalina en una situación de, peligro, pero una vez que la vives no es algo que te gustaría volver a vivir. Me acuerdo la primera descarga de adrenalina que tuve en el canal, y creo la más fuerte, fue en la Cité de 4000, que está a las afueras de París, y fue la primera vez que me querían pegar dos chicos. Era un lugar de venta de droga muy fuerte y me persiguieron unos 200 metros por ahí y me acuerdo la sensación de las piernas que me temblaban, que no podía caminar bien, ¿sabes? Caminaba como así, muy rígido. Y es una sensación que he pensado, eran los primeros vídeos, he pensado, estoy seguro de lo que voy a hacer, que este es el canal que quiero, porque vivir eso otra vez y otra vez y otra vez no es algo que quiero. Entonces no, <clears throat> en realidad no me gusta grabar, no me gusta grabar y tampoco editar. <laughs> Lo hago porque me gusta todo lo que está alrededor, ese estilo de vida. Pero al momento que grabo, o es un video como el de Mallorca, por ejemplo, en el barrio con los gemelos, la segunda vez que hago una fiesta y es un momento divertido donde estoy tranquilo, pero la primera vez que entré en Corea no son sensaciones que, que te gusta vivir, porque es algo divertido. Cuando terminas te sientes el dios, porque dices, guau, he salido, no me han hecho nada, tengo todas mis cosas, fantástico, es un video que le va a gustar a la gente. Pero cuando lo vives es, es una situación muy incómoda, muy incómoda. Además me tengo que relacionar con personas que es imposible que yo pudiera ver afuera del, canal, ¿sabes? No son personas que yo llamo, mira, vamos a tomar un café porque te lo pasas bien. Son muchos simpáticos, algunos, y buena onda y todo. Pero me gustaría siempre estar en otro lugar que ahí, <laughs> ¿sabes? Entonces, no, mm, no es algo que voy buscando. Me gusta en algún momento, pero no es algo que voy buscando esa tipología de adrenalina le tengo miedo eh, a la vida que, que, tenía antes. Mira, he leído una cosa que creo que es muy justa y dice que las personas de éxito, si yo en este momento puedo entrar en esta categoría, tienen tres características. Y la primera, huyen de algo. Segundo, quieren demostrar algo a alguien. Y tercero, pueden hacer la misma tarea por mucho tiempo sin parar. Entonces, yo voy huyendo de lo que era antes. Entonces, una persona muy mediocre, que no le gustaba lo que estaba haciendo, que no ganaba lo que quería ganar, yo creo que el dinero es solo un instrumento, obviamente, que te puede dar libertad. A mí no me interesa comprarme el reloj muy caro. Me interesa poder decir, amigos, vamos a México a hacer estas vacaciones y la haces tranquilo, sin tener la ansiedad de decir cómo me la pago. Entonces, yo huía de esta situación. Segundo, quería demostrar a, a mis padres que mm, podía llegar lejos. Y, tercero, mm, estas dos primeras partes son tan fuertes en mi cabeza que puedo hacer lo mismo por 10 horas al día que lo sigo haciendo porque es el objetivo. Entonces, cuando reúnes estas tres características, eh, obviamente junto al hecho de ser una persona mediamente inteligente, que mm, sabe hacer las cosas de manera profesional, etcétera, etcétera, es muy difícil no tener éxito. Pero te digo, mm, la gente me pregunta, ¿tienes miedo a entrar en estos barrios? Bueno, sí, tengo miedo, pero no es ni un décimo del miedo que tengo a volver a ser una persona, te digo, mediocre. Y si hay que tirar dos puñetazos a un tío que se pone un poco nervioso, bueno, es, es parte del trabajo. Es como decir, quiero trabajar en la policía, pero nunca quiero disparar a nadie, nunca quiero correr detrás a un tío que está huyendo, nunca quiero es parte del trabajo, tío. Si no, te elegía, elegías otro. O eres un bombero y no te gusta el fuego, tío. Es parte del trabajo meterte ahí en medio de las llamas. Es parte de mi trabajo eh, también, si hay alguna situación dura, intentar salir lo más rápido y mejor posible. Y va a pasar, yo sé que va a pasar. Mm, tendré un momento que alguien me roba la cámara, tendré un momento que alguien me tira un puñetazo, si me rompe la nariz. Y espero que no pase nunca que me acuchilla o me disparan pero puede pasar, eh, es algo que sé que puede pasar. Pero te repito, todo lo que estoy obteniendo en estos meses eh, compensa, compensa este miedo, así que para adelante. <laughs> claro, eh, y también el éxito de, de, de mi familia que además mm, en realidad no me gusta muchísimo hablar todo el rato de mi familia porque mm, parece que mm, te hinchas un poco ahí, ¿no? Eh, yo, eh, pero yo lo veo como héroes, obviamente, como creo cualquier niño, ¿no? Eh, me ha llevado, sí, y también el éxito de mi mejor amigo, porque él teniendo un canal bastante grande en Italia, yo siempre lo he visto como una persona muy parecida a mí. Tenemos los mismos intereses, tenemos la misma edad somos, nos gusta los dos viajar, somos muy parecidos. Y he pensado, si él lo puede conseguir, él está en TEDx hablando en un teatro delante de miles de personas y lo llama los periódicos y la gente le dice, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pues puede ser que tú te lo planteas y al final no tiene los números para hacerlo simplemente, pero por lo menos quiere intentar, eh, quiere intentarlo, a ver qué tal, ¿sabes? Porque si te quedas con la duda, ¿dónde vas? Luego pasa toda tu vida, ah, mm, eh, si hubiera abierto el canal, pues... no, lo he intentado y, y, te repito, por suerte los resultados están llegando, pero ha sido fundamental tener al lado mío personas que eran muy buenos en su trabajo. ¿Por qué? Porque me daba, te digo, esta rabia de decir, yo quiero llegar ahí, mínimo, y de ahí, bueno, mm, para arriba, pero este es el mínimo. Y de hecho, <laughs> Eh, esto puede parecer absurdo, pero me gustaría tomarme un descanso, no publicar una, dos, tres semanitas. Pero como me falta unos cuantos números para llegar al número de mi mejor amigo, yo hasta que no llego al número de seguidores que tiene él, no paro. <laughs> Cuando llego, un mes, un mes así de vacaciones, ya está, pongo el canal en pausa, pero quiero llegar ahí y decirle, pum, ahora somos <laughs> iguales de verdad. o sea que por un lado está el miedo al fracaso y por otro lado está la rabia. Esa rabia te ha movido también, aparte de, los ejemplos que te hayan podido dar. Por supuesto, sí, sí, pero eh, esta rabia que, que, me ha movido está eso, relacionada con el hecho de pasar, mm, te digo, todos los días pensando, estoy haciendo un trabajo que no es el mío, estoy ganando un sueldo que no creo que es adecuado por mm, lo que puedo ofrecer yo eh, por qué ellos tienen resultados mm, fantásticos y, yo no. Pero la culpa de todo eso era yo no me empeñaba... También si eres un coctelero, puedes ganar 30.000 euros al mes si eres el mejor. Escribes libros, te invitan por aquí, por allá. Hay personas que conozco yo personalmente que son estos, son el top del mundo. Entonces nunca he dado la culpa al mundo que tiene algo contra mí. La culpa la tenía yo que no me no, me empeñaba, no, le ponía mucho esfuerzo en lo que hacía. Pero sí, si la gente me pregunta, eh, ¿soñaba ser youtuber? No, no, no. Soñaba salir de esa situación y ser exitoso, sea lo que sea, ¿sabes? Ahora tengo la suerte de hacer algo que me gusta, entonces fantástico, se han juntado todas las cosas. Pero si en lugar de un canal de YouTube hubiera sido un eh, club nocturno, el dueño de una discoteca, contento igual. De hecho, es lo que me gustaría ver en un futuro, una discoteca, pero <laughs> esto, ya lo veremos. Em, creo que la delincuencia <laughs> me atrae mucho, pero me atrae la delincuencia eh, con honor. Te lo explico. Tú conoces el millonario, Daniel Rojo, que ha sido uno de los atracadores, para la gente que no conoce, uno de los atracadores más famosos de España. Lo hacía también con tanto dinero involucrado. De hecho, una vez compró un piso al lado del banco solo para excavar un túnel y <laughs> robar desde abajo. <laughs> y lo hacía sin violencia, sin dañar a nadie. Esto me parece fascinante, totalmente ilegal, algo que obviamente tienes que pagar si lo haces, pero me parece fascinante. El tío que afuera de la, del correo pega al abuelo que acaba de recibir el, ¿no? la paga del mes, me parece más asqueroso, vamos, brutal. Y un tío, por ejemplo, que vende droga porque no tiene estudios, no sabe cómo salir de ahí, está desesperado, tiene cuatro hijos que tienen que comer, es algo que me parece muy malo porque es ilegal, obviamente, pero de alguna manera casi lo justificas porque dices, joder, tío, ¿cuál es el mal menor? dejar tus hijos que mueran de hambre o irte a la cárcel. El más menor es irte a la cárcel. Entonces, si tienes que arriesgarte, no haces bien, pero llego a entenderlo, ¿sabes? Entonces, me atrae, me atrae, sí. Pero soy una persona muy honesta y he hecho cositas muy estúpidas de niño, pero nunca, nunca haré algo de, ilegal, porque no, no, no es parte de mí. Soñar de, Morad. Sí, <laughs> me están preguntando mucho de la canción de Morad, pero en un vídeo su hermano me dice que soy un tonto. Entonces, <laughs> no me gusta mucho hablar de Morad. No, no, pero... Yo lo que quería decir es eh, entender la sensación que, querías. No, no con esa canción, pero tú estabas soñando, ¿no? Sí, no, te, lo explico. Yo escuchaba mucho la canción Soñar de Morad, pero tiene eh, dos sensaciones totalmente diferentes. Yo la escuchaba antes de, que los números subieran y era un soñar en plan, sueño que algún día puedo llegar a, a vivir de eso, entonces era algo, una proyección al futuro. Ahora escucho soñar y me doy cuenta que lo estoy viviendo, el sueño, estoy adentro de él. Entonces antes era una proyección y ahora es en el momento y es una sensación totalmente diferente. Cuando empecé a ver los primeros números, y y que reaccionaba estas cosas, me ponía esta canción y, y volaba, ¿sabes? Porque decía, joder, por fin, por fin lo estoy consiguiendo. Es una canción muy bonita, joder. Sobre todo viene de una persona que también viene de un barrio humilde, entonces tiene aún más significado, ¿sabes? Si la hace Michael Jackson, <laughs> es una cosa, si la hace una persona que viene de un barrio, que de hecho hice también un episodio sobre su barrio, es diferente porque yo no vengo de ningún barrio marginal, pero los dos hemos empezado desde cero y bueno, él tiene obviamente un éxito incomparable con el mío, pero los dos estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si aprendió algo de la comunidad gitana, eh, bueno, he aprendido a conocerlos, <laughs> básicamente. No creo que me han enseñado nada nuevo a mí, pero es eh, divertido ver tan de tan cerca un mundo que es totalmente, totalmente distante del mío y ver una comunidad mm, tan cerrada, tan artística, porque están todo el rato cantando y tocando y esta cosa, es algo muy guay. Ellos saben muy bien que yo no comparto eh, algunos pensamientos que tienen eh, y muchas veces la relación cercana que tienen con la criminalidad. Es algo que yo no comparto. Pero si lo sabes conocer bien y conoces gitanos que son personas honradas que trabajan, eh, son personas fantásticas y tengo la suerte de tener dos o tres personas que mm, puedo decir que son amigos míos, ahora amigo es una palabra importante, pero son personas que estoy contento de, de haber conocido, eso sí. Luego, que yo he aprendido algo que puedo utilizar yo en mi vida personalmente gracias a la cultura gitana, mm, en realidad creo que no, por el momento no. Puede ser en algún momento, por ahora <laughs> He visto, pero no he aprendido nada nuevo. Me quedo eh, del fracaso y luego éxito que, que estoy teniendo en, ese momento, me quedo con la, la idea que de verdad, de verdad, los sueños, si trabajas muy duro, se cumplen, pueden realizarse. Esto sí, y era algo que no, no, quería posible, porque nunca lo había vivido. Cuando de verdad me he puesto al 100% en algo y, lo he conseguido, luego entiendes que en cualquier sector de la vida, si le das mucha caña y le pones mucha pasión, puedes llegar. Antes era un pensamiento de, todo el mundo llega, pero yo podré llegar en algún momento o no. Y ahora que veo que se puede, lo puedo aplicar en, cualquier cosa. También, no sé, una relación, por ejemplo, con una chica. Yo nunca tuve, por ejemplo, una novia fija me ha cambiado el chip, en plan, ¿por qué nunca lo he tenido? Pues porque no me he esforzado. Cuando había un problema, huía del problema en lugar de luchar para intentar resolverlo. Entonces, eh, esto que he aprendido lo puedo aplicar ahora en muchísimas otras cosas de la vida. Así que, mejor imposible. A ver si me caso <laughs> en un año y voy a tener 10 hijos, no sé. Eh, bueno, la felicidad es como la rabia, la tristeza, no son cosas Mientras la gente piensa que, por ejemplo, puede estar enfadado, eh, estás enfadado, bueno, estoy enfadado 10 minutos, una hora, dos horas, si el problema es gordo, unos días, y termina ahí la cosa. Y la felicidad es igual. No puede estar siempre feliz todo el rato, eh, porque sería ¿no? una utopía, o lo pueden, no sé, los monjes ahí en el monte pueden tener esta... <laughs> ¿Pero por qué? Porque no reciben estímulos externos. Entonces, una persona muchísimo, muchísimo más feliz de lo que era antes. Creo que falta un, poquito más, que es lo que te acabo de decir, en realidad tener una relación con una persona al lado tuyo que valora lo que haces, te valora como persona, te ayuda, cuando hay problemas está ahí para eh, darte un poco de un input, un incipit. Y creo que ahí llegaré a ser el Federico más feliz posible. Cuando tengo una persona con la que puedo compartir las buenas cosas que me están pasando en, en este periodo inscríbete, no, <laughs> esto, esto no lo hago nunca. No, eh, yo creo que el éxito, el estilo de vida que estoy teniendo últimamente, que es fantástico, obviamente lo debo exclusivamente a las personas que cada semana me ven y valoran mi trabajo y le parece interesante. Entonces mm, le voy a dar las gracias dos mil veces y hay gente que me escribe y le contesto, no puedo contestar a todos por una cuestión de tiempo simplemente. Pero la persona que le contesto me dicen, ah, gracias, no, por contestar por tu tiempo. No, no, gracias te la tengo que dar yo porque has perdido 10 minutos para escribirme un mensaje bonito donde me dice lo que piensa sobre el vídeo, me das consejos, me, me ayuda a buscar otros barrios. Entonces, estoy súper agradecido a las personas que, que ven mi canal. Es te repito, solo gracias a ellos que hago lo que hago.